les Alpes merveilleuses se souviennent des temps anciens. Autrefois, des événements intéressants se passaient et des animaux majestueux habitaient dans ce pays. Aujourd'hui, les enfants de la vallée vont à l'excursion dans les grottes froides des Alpes, au musée d'histoire. Coco, enfin on va visiter les grottes dans la montagne Ah, je sais pas si ce sera intéressant, tu sais les musées, c'est toujours ennuyeux. Mais non, je suis sûr que ça sera très intéressant là-bas. Les enfants, mettez-vous deux par deux et prenez-vous par la main. rodi est-ce que tu viens Hé Oui, je viens. Suivez-moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer beaucoup de choses intéressantes. Dans les grottes, il y a beaucoup de tunnels dangereux, entrées secrètes et labyrinthes infinis. C'est pourquoi restez près de moi. À propos, cela vous concerne aussi. Pourquoi nous Écoutez-moi encore, il est interdit de toucher les pièces exposées et les frapper. Et aussi ne touchez pas les leviers, en aucun cas. Vous avez compris oui, on, a, compris. Les enfants, nous sommes ici, vous n'êtes pas trop gelés Oui, un peu. Je t'avais dit de mieux t'habiller. Et toi, Rogi, tu n'as pas froid Ben non, pas du tout. Les enfants, voilà, c'est tout pour moi. La visite du musée va bientôt commencer. est arrivé. Wow, Impressionnant, c'est trop beau C'est trop beau Oh, comme il est terrible C'est bien qu'il soit glacé Rocky, regarde C'est mon ancêtre C'est probablement un oiseau très fort En tout cas, c'était Je suis sûr que notre monsieur Adler est bien plus fort Quelle grande digue ce castor pouvait construire Et ça, c'est probablement mon ancêtre. Waouh Rogi, tu as des ancêtres très forts Oui, et je suis fort moi-même. <laughs> Les enfants. Et ça, c'est la pièce exposée principale. La famille des mammouths. oh là, là Oh, c'est grand, c'est impressionnant Je voudrais le voir en vie Penses-tu Il doit être très dangereux. C'est dommage, ça pourrait être intéressant. Les enfants, vous n'avez pas froid On va se réchauffer ici. Dans les grottes, il y a encore beaucoup de choses intéressantes, donc reposez-vous. Tante Piffy, est-ce que je peux aller voir les figures de glace encore une fois J'ai très bien retenu la route. Je ne partirai pas très loin. Bien, d'accord. Tu peux regarder les figures. Est-ce que Rogi peut venir avec moi Est-ce que je peux y aller, moi aussi Tu peux. Si tu vas avec eux, Capria, je ne m'inquiéterai pas pour eux. c'est beau Oui, très beau. Capria, tu sais, tu... Oh, mais où est Coco Il faut le dire à Tante Piffy Non, Coco peut avoir des problèmes. Il est mieux de le trouver par nous-mêmes. Vas-y, C'est intéressant. Hum, c'est étrange, ça ne marche pas. Et celui-ci hum, Et celui-ci ne marche pas non plus. À quoi ils servent Pourquoi on en a besoin Tant pis, s'il ne marche pas, il ne marche pas. Rien ne marche. Bon, il est temps de revenir.